tu equipo. mi fonde il sole Mi tuffo insieme al cellulare Mi innamoro di lei E poi di quella che passeggiava sorta Fin quando un tipo enorme me la nasconde Si volta ed ecco qui E sei già qui, prendo i bagagli con sacco doccia ogni dieci minuti Veramente senza sapone Rendo più virile il mio odore E a differenza di PK Mi sveglio col mattone Ma col maestrale che fa Volo con l'ombrellone Caliente col sole da una frequenza calda peggio del clima mica